हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के एसक्यूएल व्यू में किस तरीके से हम वेयर कीवर्ड का यूज करेंगे इसी के बारे में जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टार्ट किया है मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमें जाना है एसक्यूएल व्यू में तो इसको कर देते हैं यहां से क्लोज ये क्लोज कर दिया अब जाना है आपको कहां क्रिएट पर जाना है क्रिएट पे जाने के बाद सीधा चले जाएगा क्वेरी डिजाइन पर मैं यूज कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2007 वर्जन तो ये आ गए यहां पर अब आप देख सकते हैं कि यहां पर शो टेबल आ रही है इसको क्लोज कर दीजिए और क्लोज करने के बाद यहां पर आपको मिल जाता है एसक्यूएल क्लिक कर दीजिएगा बस इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा हमें करना क्या है यहां पर टेबल बनानी है तो ये लिख दिया मैंने create table create table code लिखने से टेबल बन जाती है टेबल का नाम आपको देना होता है जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं प्रोडक्ट की टेबल ठीक है तो ये लिख दिया प्रोडक्ट टी यानी प्रोडक्ट की टेबल ठीक है एंटर करके नीचे आएंगे यहां पर अब हमें चीजों को बहुत सावधानी से करना है लाइक यहां पर लिखना है name underscore of underscore product यानी प्रोडक्ट का नाम देना है तो प्रोडक्ट का नाम कौन सा डेटा टाइप होता है टेक्स्ट डेटा टाइप होता है तो ये टेक्स्ट दे दिया हमने कॉमा दिया एंटर करके नीचे आएंगे यहां पर क्या करना है प्रोडक्ट की प्राइस देनी है तो ये दे दिया प्राइस अब प्राइस कौन सा डेटा टाइप होगा तो यहां पर हम दे देते हैं currency data type which kind of data type currency data type ध्यान दीजिएगा ठीक है अब मान लीजिए कि ये दो ही हमें रखना हो ठीक है और यहां से अब इसको क्लोज कर देते हैं ठीक है क्लोज कर दिया अब चलिए एक बार देखते हैं कि ये रन होता है या नहीं तो यहां पर क्लिक किया जैसे क्लिक किया ये रन हो गया और यहां पर देख सकते हैं दो फील्ड जो हमने लिया था केवल वही आया हुआ है तो मान लीजिए नेम ऑफ प्रोडक्ट में कुछ डालते हैं लाइक सपोज कीजिए हाँ, यहां पे लिखता हूं मैं टैली ईआरपी नाइन बुक ठीक है ये लिख दिया हमने इसके बाद यहां पर इसकी प्राइस आएगी तो प्राइस डाल देते हैं लाइक यहाँ पे प्राइस डाल देते हैं बारह सौ रुपए ठीक है तो ये बारह सौ डाल दिया यहाँ पे रुपीज का साइन भी आ रहा है अब यहाँ पे देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस ये डीबीएमएस की बुक है ठीक है यहाँ पे लिखा डीबीएमएस बुक और यहाँ पर इसकी प्राइस डाल देते हैं जो भी प्राइस है इसकी यहाँ पर डाल देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आता चला जा रहा है फिर यहाँ पर लिखते हैं जावा ये भी जावा की बुक है तो यहाँ लिखा जावा बुक और यहाँ पर इसकी प्राइस डाल देते हैं जो भी इसकी प्राइस है वो यहाँ पे आ जाएगी ठीक है फिर यहां पर आते हैं यहाँ पे लिखते हैं पाइथन तो पाइथन की बुक है तो पाइथन की प्राइस यहाँ पे आ जाएगी तो जो भी प्राइस है यहाँ पे डाल देंगे इस तरीके से और भी बुक्स हम ले लेंगे लाइक डॉट नेट की बुक है तो ये लिखा डॉट नेट ठीक है डॉट नेट यहाँ पे लिखेंगे डॉट नेट ठीक है तो ये हो गया डॉट नेट और डॉट नेट लिखने के बाद यहां पर आते हैं तो यहाँ पर इसकी प्राइस हम डाल देंगे लाइक एक हजार रुपए इसकी प्राइस है इसी तरीके से और भी कोई बुक हमें लेनी हो लाइक यहां पर है आप देख सकते हैं और इसको सेव भी कर दिया अब सेव करने के बाद करना क्या है इसको क्लोज करना ये जो क्वेरी बनाई हमने इसको सेव करके क्लोज करना है तो ये क्वेरी वन के नाम से सेव हो गया इसको क्लोज कर देते हैं अब सिर्फ हमारे पास टेबल है चलिए एक और क्वेरी बनाते हैं क्रिएट पे चलते हैं क्वेरी डिजाइन पे चलते हैं और यहां से इसको क्लोज कर देंगे और यहां से अब हम नई क्वेरी बनाने वाले हैं तो कैसे नई क्वेरी बनाएंगे देखिए अगर पूरे टेबल को आप लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको सेलेक्ट के बाद स्टार सिंबल लगाना होगा ये स्टार लगा दिया पूरे टेबल को लेना चाहते हो तो खाली इतना लिख दीजिए और यहां से रन करवा दीजिए जैसे ही रन करवाएंगे तो पूरा टेबल ही आ जाएगा सिलेक्शन में लेकिन हम ये चाहते हैं कुछ क्राइटेरिया देना एसक्यूएल में कुछ क्राइटेरिया कैसे देंगे जैसे यहां पर तो टेबल सेलेक्ट हो गई हमारी लेकिन अब टेबल सेलेक्ट करने के बाद दूसरी क्वेरी हमें इसलिए बनानी है क्योंकि हम इसमें कुछ क्राइटेरिया देना चाहते हैं कि इतने से इतने तक का ही इतने से इतने कीमत तक की ही केवल चीजें हमें शो हो तो यहाँ पे चलते हैं वापस से एसक्यूएल में और एसक्यूएल व्यू में और यहाँ पर हम कुछ कोडिंग करेंगे जिसकी वजह से कुछ लिमिटेड कीमत वाली चीजें ही आपको दिखाई देंगी ठीक है तो चलिए ये देखते हैं इसको कैसे करेंगे सेलेक्ट और यहाँ लगाया स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है प्रोडक्ट टी तो हम पहले पूरा डिटेल सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये प्रोडक्ट टी से पूरा डिटेल सेलेक्ट कर लिया हमने एंटर करके नीचे आएंगे यहां पर कहेंगे वेयर अब क्या सेलेक्ट करना है भैया तो यहां पे लगाया वेयर अब हमने क्या दिया है हमने दिया है प्राइस देख सकते हैं यहां पर जब पूरा टेबल सेलेक्ट हुआ तो ये प्राइस ही आया हुआ है तो हम तीसरी जो क्वेरी बना रहे हैं उसमें हम रखेंगे प्राइस की बात और हम प्राइस को बिटवीन में लेंगे मतलब कि यहां से यहां तक की प्राइस यानी बिटवीन कीवर्ड का यूज करेंगे तो ये लिख दीजिए बिटवीन कुछ इस तरीके से प्राइस इज बिटवीन किसके किसके बीच में रहेगा प्राइस जैसे सपोज कीजिए price is between five hundred to and and कर देते हैं एंड फाइव हंड्रेड एंड यहां पे लिख देता हूं फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड कर दिया और लगा देना है आपको जैसे ही कोलन लगाएंगे तो ये अब रन होने के लिए तैयार है आपका डाटा ठीक है जो भी आपने बनाया है इसको पहले मैं सेव कर लेता हूं जो क्वेरी 2 है अब क्वेरी 3 को रन कराने की बारी है तो यहां से डिजाइन पे चल के रन पे क्लिक कर देंगे ठीक है प्रोडक्ट टी नाम से टेबल बनाई है हमने जिसकी वजह से ये आ गया अब चलिए अब कोई दिक्कत नहीं अब हो जाएगा तो यहां पे देख सकते हैं कि जिनकी प्राइस जैसे कि मैंने यहां कंडीशन दी हुई है तो जो कंडीशन दी है उसी के मुताबिक ये कैलकुलेट होकर आया देखिए प्राइस 500 से लेके 1500 के बीच की है तो यहां पर जब इस क्वेरी को हम रन कर रहे हैं तो ये 500 से 1500 के बीच की ही आ रही है रेंज देख सकते हैं कि नहीं अगर मान लीजिए इसमें कुछ चेंजिंग करता हूं मैं लाइक यहां पर देखिए यहां पर जाकर के और कुछ चेंज कर रहा हूं ये 500 से 1500 नहीं इसको मैं अब चेंज कर रहा हूं 500 से 1500 के बजाय 500 से 1000 अगर मैं कर देता हूं तो केवल 1000 तक की चीजें आएंगी तो देखिए यहाँ पे 500 से लेकर और 1000 तक के किताबों की डिटेल आपके सामने है तो आप बिटवीन कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं वेयर लगा करके अगर आपको कंडीशन देनी है माई एसक्यूएल में या एसक्यूएल में या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के एसक्यूएल जो व्यू होता है वहां पर तो इस तरीके से आसानी के साथ दे सकते हैं तो आई होप की बात समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और साथ ही साथ कल लाइव क्लास के साथ साढ़े आठ बजे शाम को जुड़ना ना भूलें जो कि क्लास टैली की होती है तो कल शाम साढ़े आठ बजे ठीक है okay so thank you for watching this video